有的人，你不适应这种左右左右拳和腿的逻辑，不是你现在反应不过来，而是你没有预习，你没有建立这个本能反应。这个本能反应应该是你们提前报名培训之前去预习。来，连贯来一遍啊！棒棒冲！棒内侧外侧走上，棒冲！再来一遍！棒棒。 踢他大腿内侧过渡一下，我拉到左边，然后这个时候把身体摆过去，这样踢明白吗？我为什么要有这个？因为我要过渡到这边。然后再上啊，再试一下，看这样。哎，怎么办？再试一下那组合。再试一下，再试一下。